құжаттарды өткіздім конкурсқа ешқандай қолғат берілген жоқ бірақ екіге бөлініп тастағандықтан екі деді мен бой бермей өткіздім яғни алдын ала тағы да әділдік жоқ деген сөз болып шығады Мені свежий жаңадан сайланған депутаттардың төрағасының кабинетін түсіріп кетіп бара жатырмын бір ай бұрын айтқам қайрат бекеев өз орнына қолын жияды деп міне сөзімнің дәлелі бүгін бүгін бүгін бүгін міне 27 жетінші наурыз 27 жетінші наурыз яғни ә, бір ай бұрын айтылған сайлаудың нәтижесі бір ай бұрын жаңағы қанат есболаттың шығарып қойғандығы шындығының дәлелі кеш жарық қазақ елі бүгін ауданның орталығына барып қайттым жетісу облысы кербұлақ ауданы Сәрізек ауылына мен ақылбайдың бақытқаны осыдан 16 жыл бұрын алған шаруашылық жүргізем деген жеріме байланысты конкурсқа тағы қатысайын деп барып қайттым құжаттарымды әрең дегенде өткіздім бірақ қазірдің өзінде күдік бар өйткені сөз сыңайына қарағанда ауданның жаңа әкімі мені бұрынғы әкімдер ұқсап қайтадан көшіріп жібергелері келіп отырған сияқты менің еңбек етіп балашаға өсіріп халыққа ет экологиялық таза сүт қымыз қымыздан жасайтын дәрім эликсир ең бастық ә, халыққа үлгі көрсетіп жатқаным еңбек етсеңдер ә, жақсы өмір сүруге болатындығын бірақ мына алаяқ назарбаевтың ауыл шаруашылығын қиратқандығы сондай халық әлі есеңгіреп отыр кешегі өткен наурызда ғана масқара жағдайларда халықтың дастарханға таласып ә, қанды қырғын кезіндегі арандатуға ілігіп халықтың соның көбі көп емес негізінен ауылдан барған өзіміздің қандастар қазақтарымыз бір жақтан келген емес ауылдан қалаға барғандар мен бүгінгі айтпағым осыдан бір ай бұрын біздің жаңа әкіміміз енді жаңа әкім бір жыл болған жоқ содан кейін жаңа әкім дейміз ауданның әкімі есболатовтың тағайындаған адамдары депутаттыққа бір екеуі болмаса түгелдей өтті деуге болады ең бастысы қанат есболатов сол бекеевтердің сойылын соғып жүрген сияқты сол қайрат бекеев қайтадан өз орнына қонжият бүгін кабинетіне барсам тақтай тұр оны маған, менен маған ақталып жауап та жазып берді. ол бұрыннан ілініп тұрған деп неге ол бұрыннан іліп тұру керек сонда заңды олар аяғымен таптағаны ма алып тастау керек болған егер шын ілініп тұрған болса бірақ алдында барғанда мен оны көрген жоқ болатынмын или байқамадым сондықтан біздің кербұлақ ауданын басқарып отырған ә, президентіміз демес, қасым жомарт кемелұлы ә, облысымыздың әкімі демес, ә, тіпті жаңадан келген жаңа әкім деп отырмын ғой қанат есболатов демес. ол тек қана солардың айтқаны жүретін адам сияқты бекеевтердің мафиясы ол мафияның негізін қалап кеткен менің ойымша бұрынғы ауданның әкімі жантілеуов нұрбай оны сол кезде оны солай деп айтуыма болар еді көп нәрсені мен айта алмай қалған шығармын уақытысында айып етпеңдер тәртіп кеңесі сағат он э, үште келеді деп аудан газетке жазды бірақ он бір жарымда келіп кетті бұл енді 2007 жылғы оқиға 14 ақпанда кірсем кабинетте отыр мен мемлекетімнің азаматы есебінде намыстандым ананың сөзіне оң жағында мен сыйламасам да сыйламаған бірақ қазақ мемлекетінің президентінің сурет тұрды артында таңбамыз, сол қол жағында туымыз Кен кабинет анау шіреніп отырып сапта отыр бірдеңкені жеме деп осы әділдік пе ол мемлекетімізді сыйлап отырған жоқ ешкімді сыйлап отырған жоқ мафия болып кеткендігінің ол да бір көрінісі деп есептеймін 2008-де қыстыққа дайындаған шөбімді өртеп жіберді амал жоқ малдарымның біразын сатып отыра келді әсіресе үш жүздей сақ малды және малдарым қандай еді бір саулығым 70 килограмм ет берді 12 килограмм құйрық 58 килограмм ет өрісте жүрген байланбаған қошқарым 90 килограмм ет берді өздеріңіз ойлай беріңіздер 200 килограмм бола 45 не болса еті 45 ғана ет болғанның өзінде бірақ өлген жоқпын күресіп келе и күресе беремін де осы күрес жолында өліп қалсам амал жоқ бірақ та менің ісімді жалғастырушылар көп әттең анау күнгі 19-ында 22-сінде деген жігіттер тек қана менің құлағымды ғана көтеріп қойған сияқты шындығында да ең болғанда бір екеуін жалаңаш көшеге қатыртып қою керек еді егер жігіттер естіп отырсаңдар рұқсат берем көрсін халыққа қарсы шыққан адамдар ар, ар айылып, айырылып жалаңбұт көшеде тыр жалаңаш жүгіріп жүргені бәрімізге де қызық бәрібір халықты сыйлап отырған қиянат партиясы жоқ Үйткені қиянат партиясының аманатты негізін салушы назарбаев біз назарбаевтың партиясын сақтап отырғандығымыз ешқандай да ескі қазақ жаңа қазақстан жоқ ескі қазақстан болып қаламыз деген сөз ең қорқыныштысы ата заңымызды байырғы қазақ жері қазақ халқының ортақ меншігі деп жазылмаса ата заңымыздың оны мұсырға лақтырып тастайық қоқысқа өйткені жердің есі, ата бабамыздан қалған біз қазақ халқымыз сондықтан біз өзіміздің мемлекеттігімізді жайдылағандығымыз, ешқандай жанға қарсы шығу біреулердің құқығын қорғау неміз ең бастысы қазақстанда әрбір адамның құқы қорғауы керек міне бүгін келсем жолдасым айтып жатыр көрдің бе бірақ түнде келіп сарыағаштың малдарын жаятын жердің бәрін бір оңбаған жыртып кеткен деп егер де ауылда тұрып малыңды жаятын жерің болмаса онда ауылда несіне тұрасың 92 жылғы Назарбаевтың реформасы ол қазақ халқын бір бола жоюдың бастамасы екен оған көзім анық жетті бір гектар жерге егістік жерге 15 теңге төлеу ә, жайылымдық жерге 20 теңге төлеу бір гектарға ал бір гектар шағымдыққа 10 мың төлеу ол кезде 10 мыңды кіргізген кезде 10 мың шамасында бірінші салты одан кейін 10 мыңнан басталады бұл да алаяқтыққа бастау біріншіден екіншіден жасыру үшіншіден жасырмасқа тағамал жоқ жай қарапайым халыққа өйткені жаңағы он мыңды кіргізген кезде бір телешке шөбіміз мыңға ақ болған бұл нені көрсетеді бұл қазақ халқының мал өсірмесін дегендігі Аназарбай назарбаев мен ауыл халқын 10-15%-ке процентке деп айтқан халықтың бәрі біледі оның бірінші экономика содан кейін саясат деген қитұрқы саясатын енді былай талдап көрсеңіздер экономика құртқаннан кейін біржола жоқ болғаннан кейін халық тек қана міне сол саясатының нәтижесі наурыз кезінде бірімен бірі таласып бауырсаққа наурыз көжеге ол халықтың аштықтан емес ана назарбаевтың халыққа сіңірген қайтсең де әйтеуір бірдеңкені тап а мен бүгін міне құжатымды өткізіп келдім он жыл жүріп алған жерімізде, 16 жылды мүмкін не қылады бірақ енді амал жоқ егер жерді өзімізге бұйырмаса талдықорған қаласына айдап барып паркке жаюға тура келеді бүкіл малымды енді жер керек қой жайылымдық егер тыңдап отырсаң қасым жомарт кемелұлы жетісу облысының әкімі бейбіт исабаев еңбек етуге мүмкіндік беріңдер мен қорқытқаным үркіткенім емес болмай бара жатса өртенуге де не болмаса ашыққа жатуға да дайынмын кішкене дайындығым аздау болды егер дұрыстау сөйлемей жатсам айып етпеңіздер бірақ қазақ мемлекеті болу үшін қазақ халқының болашағы болу үшін ата заңымызды өзгерту керек байырғы қазақ жері қазақ халқының ортақ меншігі жекеге де берілмейді жалға да берілмейді жалға беру уақытша жекеге құқығы деген сөз ешқандай да жаңағы банк санкілерге тағы бірдеңкелерге кепілдікке қойылмайды тек қана пайдалану құқығы шамасы жеткен адамдар миллион гектар екі миллион гектар жерді игерсін қарсы емеспіз қаржысын салып бірақ халықтың еңбегін жемесін халыққа мүмкіндік берсін еңбек етуге қашанғы бұйығамыз кешегі сайқымазақ сайлауды көріп отырсыңдар міне кербұла ауданындағы сайлауды мен бір, бір, бір ай бұрын айтқан сол адамдар тек қана бір екі адам өзгерген сияқты егер жаңылмасам берген деген жігіт оның жерін алдыңыз жылы бекей балдан бекеев суармалы жер жаңағы фрегаттармен суарылатын қазып алып ол жердің мен э, малдарымды байлайтын ақы жасаймын деп қазбаған болатын қылмыстық іс қозып қозғалып еді оны жауып тастады өйткені не біздің кербұлақ ауданының мафиясы яғни, яғни ұйымдасқан қылмыстық топ орысша айтсақ опг э, іс жүзінде ары қарай кетсе назарбаевты да тоқаевты да облыс әкімі енді ұрмайды